Passing door. 是走，感觉好扯。 check Toyota，邻居家的追日落被父母过来，蛋糕。好哥哥，哎呀呀呀！太热了。 <laughs>

都拿不出来了， <laughs> 哎呀，妈！ Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар. Аллах да шүйдей. Атамы деп қалған. ダメだねダメよダメなのよ 顶不死你！哈，我顶不死你啊！我顶不死你，我顶不死你！哈哈哈哈哈！ すいま 嗯嗯。